Oweekitiibwa ono nkubidde omulangira wa Buganda oba ono oba yono Nakibinge. Okubidde Nakibinge era Nakibinge aba mulangira wa Buganda. Ekyo kituufu anti waliwo abamu abagamba nti nno bannakibinge tebabeera balangira ba Buganda. Babeera balangira baki? Obamanyi nti beeri simanye kooki simanya wa eyo. Aa, ah, ensonga zonna zonna zenze njogerako. Mm. Nabagamba nti omuntu ebikolwa bye. Mm. Bye bimwanika. Mm. Uh, gye buvuddeko waliwo abamubuuzako ku nsonga ya kabaka hmm. kabaka hmm. bwemba mugoberedde amannya ga kabaka hmm. waliwo byoleterwa okubuusabuusa ku bannaffe abaliwo ebiseera bino ne mbagamba nti kuba omuyambuuzako kijja kitya okuba ngaomanyi ebintu bino ate ng'abamu abatudde emyongo tebabimanyi ate era ng'oli mwana muto ku myaka yes mm. katasobola keera nkya mm. n'otegeera bye mbabuulira mm. nga toli mwana wange oba toli mulangira mm. nenkugamba nti obwakabaka buzze abakulembeze mm. abazze babeera nga bakabaka mm. bazze balina obuvu n'ebigere ebibasaanidde okutambuliramu mm. nti kabaka mwange owoolubereberye mm. yabuulira kabaka jjajjange mwange owookubiri ebyokukola kyonnabakka owolubereberye hmm. yajjabulira kyogwokubira hmm. ebyokkola kabaka suuna wamala yabulya kabaka suuna ow'ejjimba ebyokkola owokubiri hmm. kabaka muteesa owolubereberye jjajjanga mukalya walugende bugendegende yabulira muteesa owokubiri ebyokkola kati nze ndi mu bigere bya kabaka nakibinga omulwanya muli hmm. nti mukama wange era jjajjanya kabaka mwange asobola okumbuulira bwe bakolanga ebintu byabwe hmm. ne nakibinga nambuula bwe yakolanga ensonga ze hmm. nga bwolaba gye buvuddeko nabategeezako nti buli muganda yenna yaalizzeyo kulimba lw'ekitiibwa kya buganda naye nga bo balumanyi anti bw'owulira bino ebisoko ebirimu ne baga nti bajjajjaffe baalwana nnyo mm, nti jjajjange nakibinga omulwanyamuli akugamba nti nze n'erinnya lya mulwanyamuli yalifulira bwayise mm. nti abanyolo baali bawambidde eddala obuganda nga batuuse emulago mm. we yabasinkana n'alwanagana nabo paka ebwa bw'atuuka ebwayise amafumu gaali gamaze okumuggwako mukyala we nannono nekimbwa n'omuganda tudde emabega gyetuvudde amafumu gatuweddeko mm. n'abagamba nti obulamu bw'abantu bwayise bwayise tetukyadde amabega musongole muli mm. kyekimuyise omulwanyamuli kuba yalwanise muli ayambiddwako mm. omulangira kyobe kyomubazise kakozi mm. yekibuuka omulubaale mm. ekitegeeza abamu bamuyita mumbaale naye abeera kibuuka omulubaale eh. hmm. waliwo akagambo koyogedde emabega awo Mm. nti omuntu okwogera ku bya buganda mm. ayina okuba nga amanyi ebya buganda <clears throat> mm, anti mulangira omanyi lwaki ndeesa akantu ako mabegawo waliwo bata ebaddewo wakati wagashumba gye buvuddeko wabaddewo bata eriwo wakati wagashumba Mm. Ah, ne katikiro Charles Peter Mayiga naye ngaabantu bagamba nti Gashumba tasaanye kwogera ku bya Buganda kubanga si Muganda newankubadde yazaalibwa mu Buganda Uh, tekitegeeza kuba mm. olubeerera enye kankubulyeko ekintu kimu yemulangiranakibinge <coughs> eno ensi gyetuwogerako mm. yafugibwa nga abalongo bana yemulangira okwali omulongo kabaka bulamu mm. okwali omulongo magobwe yemulangira okwali musisi mm. abagwera olunyanyembe mm. gubaita asquake mm. okwali nomulongo mayanja yemulangira katonda tonda owolubereberye eyatonda ensi ye nokujula kwayo mm. <clears throat> nategeera nti naabantu ngaffe aboogera kati kubukkoso zino mm. yeetaaga abantu okubaleeta mu nsi ye mm. oba mu nsi yalimu gyetwogerako nga muwawa mm namanya nti abantu tugenda kujja mu nsi eno mm. erimu emisambwa mm. oba abasange mm. oba abacwezi amanya gaali asatu abasange emisambwa oba abacwezi namanya ti ekintu kyebayita omusambwa oba emisambwa gitusinga amaanyi era gisobola otukola obulabi bwonna kyonna tuba tuginyiizizza n'ayita mu sisi eno eh, esula linyeto luvunga erimu emyeggano ennyanja hmm. n'ayita mu sisi lubanga hmm. nakyekyusa n'amugamba ti njagala onjuugumiza ensino ndirimu ensozi n'ebiwonvu mu sisi yayuugumya ensino nagiteekamu ensozi n'ebiwonvu n'asalawo emisango gigende mu nsozi hmm. gigendemu ne mu ntobazi era emisango mulembe gwate ogwamuwawa oba omulembe gwabasange emisango ajewunya nnyo mm. bukulu bwawadda mm. ne muganda we bukulu buwumbyangabo mm. nendawula luwoga mata mm. bagenda otuuka ebukasa esese wasiŋŋanibwayo abaddugavu abateeberezebwa okuba nga bava maserengeta ga kenya mm era nze oli bwe bakozeo mu lubereberi bajjajjaffe hmm. bakulaga nti obutonzi bwonna bwatandikira mu afirika mwa mm. East Africa mwa mm. East Africa Kenya kati abawaddu kafu ibajja abajja nga bunalubali mm. ibajja bazala mu basangi bano mm. kakati gobongama nti mbadde nkulaga example nti ebintu ebyawukanira mm. abantu bonna bonna abali mu buganda baalabaku baalabaku ab'ekigango mm. nga byokuba obutebe otawo bali bamanyi ku kigango kyabalangira awo mm. ngensobi eva kulonda waliwo kye tuyita kawuula kawuula za mujaguzi wabeerawo kimomera n'ekawuula hmm. kati olwo olukiiko na lulimu naye nga nsirise nenembubuza bannaffe hmm. kiki ekibaddekuba nti mwekuba obutebe hmm. nti twalonze kawuula saabalangira n'abawulira olangira abakulu mutwe bagamba obulu twabubaze olunaga nti obokisi twabukunkumula mulaba naye mbabuuza ani yabagamba nti kawuula bamukubako akalulu kawuula alondebwa empewo eyitibwa mugezi empewo erinya ku kabaka omukulu omulangira nakibinge mm-hmm. omuntu yandibadde abuuza uh, omuntu ali konola media uganda yandibadde abuuza kawuula kyeki kubanga waliwo tamuzi ezimu zokozesa ngaabantu tebazimanyi ate nga baganda so kati bandibadde bebuzane bano bannaffe balina bino ebyekisiru basome mubanjula basome balina kasomu basome biki hmm. kati kawuula ono yagatta hmm. obubaka hmm. wakati wa kabaka n'olulyo olulangira kubeera mm. wakati wa kabaka mm. nekatikkiro nti kabaka yenna nga kabaka hmm. ddala mm. nga kabaka mm. abeera nekatikkiro ate atakola nga mayega mm. nti kabaka bwafuna obubaka mm. kati nze nga nze mm. manyi mm. nti kabaka mutege ono owokubiri mm. ayina omubulira ebyokukola ye mutebinantatebuka olubereberye so si mayega aa nti ono kabaka owokubiri ali gwe tulina mutebi hmm. ye kabaka yekka hmm. gwe bayita nyinimu naye nga si nyinimu gwe bayita nyinimu nga tamanyi biri mu njuye hmm. kabaka ekimu eh, yes wuliriza ebigambo bino mpulirizaomulangira ombuuziza kutegeera kabaka ekimuyisa nyinimu buli ekitambula kyonna mu buganda atekeddwa okuba ngaakimanyi ngaakimanyi kituufu kabaka ekimuyisa nnyini nsi mm. emisango gino abasango babacyuzi bannyini nsi mm. bategedde okuba nga bateesa naye mm. nti omusango kimera mm. kabaka bwafuna obubaka nti omulangira nakibi nga agenda funa omwa omulangira mm. oba mukyala we agenda simulukuka omulangira mm atumwanga erinnya lya kimera mm. nti omusango kimera nga bwewula nti kimera gwe gwamezanga ebimera mm. omuganda kyeyaviranga okugamba nti yali manga nga takozeseza ddagala hmm. era nazzi kuno biraba nti kimera amezezza abakyala abasinga obungi kinoonyerezeko mu bakyala abakulu abakirabako hmm. maama ne weyabanga asimbye lumonde we hmm. yafukamiranga mubikata nakowola nagawonya omuzza mmere mu bulemeezi nti kabaka bwe yategeeranga nti nno emyezi gino gatonya tagenda kubeera gatonya mukutulansi atagenda kubeera mukutulansanja mugulansigo mm. tagenda kubeera mugulansigo mm. kafumulampawo otabeere kafumulampawo mm. olwembeera oba olwa sizoni zetwalimirangamu omuganda nalima nga tewali ddagala obwakabaka bwonna bwonna nga bwakabaka weebuli bubeera n'ekiweewa kiweewa oyo kimuyisa kiweewa yawewula ebizibu byonera yanyeenya ekidde wange ekyabeeranga muwankaki wa bulange oba abakyala ababeeranga mu lubiri nga beddira mamba mm. abakyala abo nga tebakyagenda mu nsonga era nga tebakyegendanga n'abasajja banyenyanga ekide ekyo wanga mm. kyekigambo ekitambule nno nti bya buwangwa na nnono mm. era mukulu wange mutego abayogererwa obugandaga nti mwesigame ku byobuwangwa naki nenono era nno simanyi mayega wammwe era nagamba bya buwangwa naki nanono kati okumanya ebintu bino mwawule okumanya n'okutegeera tekitegeeza kuba nti olwokuba gasumba abaliko online media z uganda bakuwulira tekitegeeza kuba nti olwokuba gasumba si muganda hmm. teyalaba ku jjajjawe hmm. ateekedde okuba gasumba bwagamba nti azaliddwa mu buganda eno ensinga eyitibwa muwawa hmm. agwa nga letuyita bwe tebajja nga banyarwanda eh. abaganda baaliyo esese bano betuyita abanyarwanda bava mu ethiopia naye bo baali balina enkola y'okunoonya omuddo gw'ente zaabwe n'amazzi ompuliriza bulungi nkuwuliriza era bannaffe abaganda bazzukulu ba mukasa ababeeranga esese hmm. babuuzanga bannaabwe nti mugenze ku lukalu lwe buganda nti ye hmm. mugenze mubali abalina ennyindo eziringa emituusi gyebitooke yomulangira nakibinge kati ekigambo kino obutuusi tebamanyi kyavaawa hmm. so gasumba waba nsa sinakiwulirako bwabakedde nkya nayogera ku nsonga zalaba kati kankulaga ekisampe emu abasinga obungi obawulira nnyo ne baga nti naye ga akoze hmm. aye bangi boogera kubanga mhm. abamu bagamba hmm. ah, tv ya buganda bbs ah, yagiteekawo abamu ne mhm. bagamba yazimba muganzirwazza wali ekatwe ah, muganzirwazza azimbibwa owekitiibwa jebbi walusimbi ee naye ah, era abamu era bakimusigamako ah, ah, anti kati obuuzizza eh, anti omulangira nakibinga kasooke nkumenyere then olambuule byonna nga embambi kugambye abantu nga ebaze mhm. bagamba abantu abantu abalala ne bagamba nti omusajja ono akoze kyamaanyi nnyo okuteekawo bbugwe woku masiro kubanga mhm. tumulaba yeetoloola kasubi neyetoola eri yonayonayona eri nabulagala mhm. n'agatta ne bagattako n'okugamba nti omusajja akoze kyamaanyi nnyo Ah, nti kubanga amasiro amasiro state gye gaalimu ah, yali ndala naye kati zone ah, wankubadde teganaba kuggwa naye afubye hmm. nnyo okulaba nga asonda ettafaali era wamulaba nga atambula hmm. mu uganda yonna n'agenda mu nsi z'ebweru ng'agezaako okusonda ettafaali okulaba kale nga ye bwakiyita nti okuzza buganda ku ntikko omukulu nakibi nga tubadde tusaba otangaze ku nsonga ezo abali kuonola media z uganda bazitegeere ekisooka mu byonna hmm. teriiyo nsi etuuka ku ntikko hmm. abantu bwe bajjanga n'ebigambo byebagenda okunyagiramu abantu hmm. ne babasiruwaza teriiyo njagala ekibuuzo omuntu yena tali teriiyo nsi etuuka ku ntikko hmm. nga pulezida museveni yajja nekigambo kyga nti bonna bagaggawale teriiyo nsi ku lukalo lwa katonda wansi erimu bagagga beereere ne mu amerika yalinawo abasula enjala ate nga kugenda mu amerika kuba kyeyo njagala ombulire kebere dubayi mulimu abantu abafuna nemmeri obwere nga tebenadde omutwalo gwa gwa dubayi mu nsawo hmm, kituufu ekyo teriyo nsi yona eberamu bagaggawo neyabaga nti bonna bagaggawale hmm. nemukuba engalo hmm. kati mwegabokere nkya noŋŋamba nti buganda ku ntikko teriyo nsi etuka ku ntikko katudde ku byakoze ekyo badde ogamba okujjako omuntu okeere nkya nakufuula omu batubuulire tte ekitambula amasira gwe nga gagakwata gakajja omuliro hmm. nze omwayogera njagala avaayo akiwakanye hmm. yensonga bakiga balimye okuzimba hmm. nze omwe yabategeeza kulaga amasiro gagenda kujja nembabuulira nebbanga ebibulayo nalwaki gagenda kujja kubanga nfuna obubaka era kino nkukakasa ddayo mu lubeereberyo ba gye buvuddeko owulira nti bannaalinnya mm. bagamba omulongo alemedde mumasiro ekitegeeza ki ekyo omulangiranaki Mm. ano ah, nze nkyakugira kyenabagamba gye buvuddeko nebagamba nti gye bujjawo mbwe batatereeze hmm. ngenda mm. kuwulira ensi eno buganda ne bannayuganda mm. kyekyaviirako amasira ag'okujja mm. era ensonga lwakiga balinnya okuzimba hmm. eyo enyumba bagiyita muziwazaala mpanga muziwazaala mpanga kitegeeza omusajja omuziwazaala ki empanga kakati olwaleero nze ekizibu kyange simayiga hmm. ekizibu kyange bino ebyogerwa nti ebyobuwangwa nennono hmm. era bwe mubanga mwogera bwe kiba nga abatudde mmengo baganda era mayiga amanyi nnyo mumubuuze ekigambo bwakabaka kyeki hmm. ekigambo obwakabaka oba hmm. obwakabaka hmm. kigumu okusinga ejjinja ate kigaze okusinga ensi eno naye tulina emisingi egikola ekigambo ekyo obwakabaka emisingi ekyo kiki zembiri z'abakabaka zembuga z'abakabaka okuvira ddala mu lubereberye nowula nti kabaka bukulu mm. kabaka semwezi maganda mm. kabaka seguku mm. kabaka lukenge mm. ne bakabaka obwakabaka tebwatandikira ku kintu mm. nti nekintu yasinganawo bwakabaka abaali bakulembererera ku kabaka kanyalira mm. kabaka kanyalira yavira nga ddala mu mamba enangira mm. emamba enangira eyakirulu eyebwerenga oba emamba eyanankere mm kanyalira bwe yatuuka nga okukunkumula hmm. yagendanga ku mitwe gya banne eh. abalangi nebagada omusajjaamatu anyala kuffe hmm. kati bano abaali mu mmamba eno enangira hmm. eyawulako emmamba eyitibwa namakaka emmamba eyo namakaka yemmamba gabunga yali muntu nga gobaoli awo akulembera ekika oba abo abaali bekutudde ku mmamba eyo group mm. eno yemmamba eno namakaka mm. era yatuukira buwaya nga babagamba mm. baatuukira bubebbere yeyo mamba namakaka mwegemuyitiragabo nga gabo nga bwasanga nemamba ekomaawo kakati nkulaga nkyo embiri z'abakabaka mukabaka kikigo kati olwaliro namyalo mukakiga abaira myalo gye era bwolaba amazzi gano agagenze gali emyalo gimalawo ee eh, joga jiridde na myalo mukakigo abanja myalo gye ninga mm. gyebuvuddeko nabagamba nti olusozi luhuwa nga lukyaliko ebikomera mm. abantu nga tebannaba okufuluma lwera mm. abantu nga tebannaba okuva bisiiki mm. nga temunaba okujja nyumba zino ziri kigo nebulubaali mm. mbakakasa enyanja ekyalya kubanga mm. kiva ku nsobya ezabannaffe abatudde emengo mwe bye mugamba mbu aboogera ku kigambo ebyobuwangwa nennono nga tebamanyi kyekitegeeza mm-hmm. kati olwaliro gwe mukulumayezza mm-hmm. oŋŋamba nti gwe wajja ebbengo nze situnuulira bino byakoze mm-hmm. ntunuulira musingi omusingi ogukola ekikyoweereza kyogamba nti bwakabaka tulina embiri z'abakabaka era awe wembadde genda okubuuliza ekibuuzo owulira bulungi nti emisingi egikola obwakabaka giri emeka e, omusingi guba gumu mm. empagi neziba ttaano mm. naye ngaempagi esookera ddala mm. nezoolubi olulangira mm. abalangira naabambejja baliruddya wennengo olwonkugira nkulaga obwakabaka ekigambo bwakabaka n'empagi zino kyansonyi nnyo bwenna ŋŋamba nti saabasajja kabaka wa buganda amaze emyaka egiwera abiri mu omukaaga ng'ali ku nnamulondo naye nga ne namulondo tebagirabangako namulondo batudde emmengo tebagamba tebalimu bwakabaka bwa buganda hmm. nogamba nti saabasajja amaze emyaka abiri mu mukaaga era nga mugamba nti nyinimu hmm. nga nengamba jotogira abalangira n'abambejja teriiwo omuntu yandi adawuza namulondo kyeki namulondo eyo ebeera mu mpagi ssatu hmm. buganda manya bunyolo buganda nessese era omusango omukulu hmm. oguyitibwa bwekobe gwegunanyini twekobe hmm. era abeekobaanyi mubeekobaaniranga ku namulundo ebekobe hmm. kati gweogamba nti ennyumba eno twekobe ogiwadde saabasajja mbu ejjudde bwekobaani asinziirawa abeekobanyi baneekobaanirawa ndi kukira ekigambo kyebyabuwangwa nannono ey'omulangira nakibinge ennumba abalangira n'abambi gyegetojyako ebirewa sajja mm. ne kabaka mutebi tebamanyi wa gyeva mm. Mm-hmm. nze njogera ku mm, awulira alowooze mm. avuma avume naye nga sooka osindijje muebyo byowulidde mm. Mm-hmm. amasiro geno nga gakamala okukwata omuliro mm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava wa eh, pulezidenti museveni hmm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava mu central gavumenti hmm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava e japaani hmm. twawulira ku mitwalo ataano agaava e japaani twawulira ku zaava eh, eh, mu gundi mu mtn twawulira ezaava mu nairo buluwali twawulira ezaava mu walidi ezaava mu mbangu nyingi ne unesco gundi butaano ate unesco nga nenaku ezo nga nenaku ezo waliwo neguli eryakuba mudaily monitor nga ligamba nga sente wezaava mu unesco ez'okuyambako okuzimba amasiro naye omukulu mayegana azeegaana hmm. hmm. ye nkwade obuwumbi bwebala buli mu buwumbi kumi na munaana hmm. senga saaba olubi olulangira nategeeza abasajja nembagamba nti wemmamba talimalijja byansima Mm-hmm. obuwumbi n'obuwumbi bwe mulina mutwe ku miliyoni bina mu ataano mm-hmm. enyuma tugenda gizimbira emyezi esatu nebazituma mm-hmm. kakati olwobwo obuwumbi tetwogera ku ttofaali ate ku buwumbi obwasoba tebuliko na ttofaali fenna tukimanyi ti ekizimbe ekiyitibwa amasengere nkulaga nti omulidde amasengere nongula ne bbs masengere bagikola finishing masengere bagikola finishing ye kuba structure aliwo nga amini yakizimba mm. ate ekikomisa amini ataali muganda mm. yagituuma bulange plaza Yali... kuba bulange hmm. we mm. musambwa ogubukirya abalangira n'abanjijja bulange plaza kale ate ono gagamba nti amanyi ne mutibi hmm. nebagende eruwadda e ne banona masingire ne bamuleete wa bulange mm. mm. masenta bantu batakwitozirwa bempologoma mm. nabamulete wabulange mm. naye nga buli ekiri ku masomero gyemugamba nti mutofaali buli kampuni gyemuyindi okola amabaati mu uganda batuwa amabaati gabulire buli kampani ekola amabaati ah, akola amabaati buli kampani gyomuyindi ekola langi mu uganda batuwa langi abwere ah! nkyakugira <laughs> oh. tubimanye ebimu biva mu bo nga batandisa okwerumagana Mm. buli famili gavumenti okolera tayiro mengo yenkola egamba nti kampuni gundi ogeretegozeneze nga batunda tiketi zaabwe zene zenkuuka mm. kampuni bweki tonagulya abakozi botiketi kampuni bweki tonagulya tetunakulaba mm. nkugambye newabeera agigandege ku gubised kewai yaleeta seminti ensawo esukka mu lukaaga seroma yaleeta seminti ate njagala nyo sigenda ku dibetinga kukakasa ti wano abantu balimba mm. abaganda tugamba nti eryokanga netonya nsisiraezenkanyemyoyoolaokwata ekkubo nga munnamawulire bwoba oli munnamawulire mugende mu kampani registry tugende luddaba njagala okwata ekkubo nga bannamawulire mm. mugende mu kampani registry mulabe mm. bbs erimanyagaani kampani registry tulabe bbs erimanyagaani erimanyagange mm. olukuŋgambe nti akoze mm. nze ebyona saagala kumanya mm. nze pointi yange mayega wemunenyeza nemukulu wange kabaka mutebi kwekutunga embiri z'abakabaka ettaka ne balifuna neliggwawo olusozi lubowa omulo gwomukulu akulembere bwakabaka bwa buganda luteekeddwako ebikomera ku mulembe gw'amayega nga be batunda olusozi olwo mm. okuli embuga ezebika satuma omukaaga mm. be batunda mm. embuga oluba wakatambwa egenzeeko kalitunsi ku mulembe gw'amayigga era be batundawo baguza omusajja muta dr benard muyeeya nebakwata olubiri banaziba ne baluguza omusajja nicolas agaba era mengo Mm. nengo ekutte kigo yenna ebutunzi mm. mm. awabira ngaolubiri lwakigo nenamyalo abaganda ne bannauganda bawulira ensonga zino zenjogerako ensozi zonna nga bwenzimenyamenya kyekitubonyabonya katolinakubuuza nagaba mulangira nakibinja twalaba ku nkuba eyatta n'abantu twalaba ku nkuba eyatwala nemmotoka naye munkuba singi naye emyalo gijjudde naye nga gyebuvuddeko nali kwekigtv nembaga nti amatufulumerwerera Mm. kubeera teyazimbibwangamu teyajjibwangamu musenyu lwera bwe busizi bwa nalubaale mm. mujje lukomera ku lusizi lwa lubowa mukwate ettakali lusigi neryekigumu lyazze mu bantu abatuvu bazzewo ebifo ebyaliwo enensi si yaffe ebyakugambye mm. nti emisanga gino gyali girina amanyi otusinga otuligisobya nakati oteeka omutowaso nagamba nti mwava gye baabategekera ne mulumba bano mu bifo byabwe ekitegeeza gye nkuba gye tulaba kati okuliza bulungi hmm. njagala ombuulire manyegawe okwatira essomero lya naabagereka hmm. naabagereka lyali essomero lya mukizo nga tujjukirirako bakakabaka hmm. owomukyalo owempeta okuva mukye twayitanga bakaddulubaale abakyala babakabaka omukyala nga owempeta yayitibwa nga kaddulubaale ngaekyanaabagereka kijja ku mulembe gwa kabaka cwa Uh, uh, um, omukulu mulangira wangi omuntu omuntu yandibadde agamba hmm. nti uh, abantu abamu bamanyi nti amasomero ga nabagereka gali abiri waliwo liri eriri muli mu gundi munda o neriri eno hmm. wabweru eno nesabo nabagereka tanti oyagadde okutegeera hmm. nkugambye nti essomero na nabagereka lye batunda yessomero lyetwajjukirirangako ekigambo nti obwa nabagereka bwatandikira ku kabaka cwa gwe babbulamu essomero eryo hmm. nti ona wanaalana okuviira ddala ku lubiri enkadde hmm. awali fire brigade awali soprit hmm. awo wonna waabeerangawo ensuku z'abakyala bacwa kati ekisenyi ekyo okuva ku poloti wano wali fire brigade mpaka eri ku nakivubo kyavamu poloti ataano mu ssatu ngeretaka teririiko mm. mayega yamenya essomero eryaliwo nga n'abaana balisomeramu mayega baatunda essomero eryo mm. nkulabaga omugamba nti akoze ki ayina byakoze mu buganda kakati bwoddayo gwe nkugambye nti ebintu biri ompadde masengere ne bps mm. bps sigigenze wala nkugambye mm. munnayuganda mm. yena anasobola okuwulira ensonga zino mm. agende mu kampany registry mm. alabe bps eri mmanya ki gyemugamba nti yabwakabaka Mm. mulabe zi cbs zabaani kabaka alinamu mugabo ki cbs ekitegeza si yakabaka sinatuuka nganje mm. ayinamu migabo bigenda olabe byanibyo ebyo nkubudde kubana basobola okukola risaaki zo nze ndi mbadde nkutandikira mm. olwaleero gwe bwaŋŋamba nti nyinimu mwali nkuzzayo ku lusozi lwe bayita gombe olusozi gombe kwekwagalamizibwa bakabaka bonna bemula mu bitabo jajjaffe kabaka muteesa yajjawo bakabaka kumi n'abazza mu masiro gaabwe mm. olusozi gombe lwatundibwa mm. era lusendebwa buli awali ekisooka ogombe waliwo kabaka wansi mm. mwekyemwyita ogwakabaka nsakugira nvudde ku naabagereka nungo gyoyogerako boge mwawule kabaka n'obwakabaka byawukanira ddala byawukana kabaka n'obwakabaka byawukana mm. oyawule ettaka lya kabaka mm. n'eryobwakabaka mm. bwogenda mu ndagaano ya lukumi mu lwega nkaaga mu gumu mm. eyasayiningibwako mulondemu kintu ku lwa buganda mm. ne makaloidi eh. ku lwa bungereza eh, teri ayina buyinza kukola kyaffe ngenda ku ttaka ly'obwakabaka bwa buganda hmm. so si ebyakabaka wabula ebyobwakabaka bwaki era bannayuganda banawulize bakakasa gyewujja mukirinde nga kulamire buli ayina ekyapa bino mbukyapa mu ngalo hmm. oyina mpewo bano abantu kati kankolage gwe omuyita omuyivuma yegga hmm. nti ate ye mugge kisusse yatekawo ekyapa mu ngalo mm. olunganianga gamba katunde ttaka tudduke tugende mm. bw'amala okuwa ekyapa kino emyaka ana mu mwenda mm. akikoze ku ttaka lya bwakabaka hmm. obwa mm. buganda mm. n'akuwa n'amagezi agagenda ate mu bbanka weewole mm. banka zino za bwannannyini mm. banka zino za bitongole mm. teriyo omuntu okusinza okusinza okusinzira ku interest rate rate eziri kati mm. abantu ekikumi obasinga ebyapa byabwe ekyenda kibanunula olugoma yego okutetaka lyobwakabaka toligabidde zibbanka olaba nti obuganda ogenda obuganda ttaka tebakikulimba mm. tegeze ettaka lyobwakabaka tebalitunda te te elibu wakabaka temu litunda kotia mm. gotu ya ule ya kabaka mm. elibu ugena munda gane uwenda kabaka dawudi kyo yafuna mairo zebi satu mwata ano mm. wakabaka uwebu gana ni ufu na akenda mm. akenda kani kabaka agenda kuma kakumu uwaba ganda habari uwe na habari dao mm. so si kabaka akenda sikake mm. atika tigoma yigotu dine wasa jambu gana nandibodi na mutu yimutu ndi takari uwakabaka mm kati bannayuganda nga bawulinga tebanagamba nti gasimba bebe nga bonga ebyayogera gasimba byayogera abitegeera mm. genda bugenze ku bulakaini ziwali ogula endagaano y'olwenda mm. ogisome yalambika ety ettaka lino era lyayawulibwa litya mm. so togamba nti bagasumba byayogera gomeiti omunyarwanda aba abimanyi kubana ogo wenyini wogenda wetwogerera kati nogenda kwali ku blackliniz genda ogula endagaano y'olwenda osomi bye tukugamba enjawulo eriwa era kabaka dawudi kya yakwata ettaka lyerimu hmm. n'agabirako abaana be okuviira ddala ku kabaka kumulangira mawanda hmm. esteri mazzi enunde kalemeera bitos kamuwanda mpologoma hmm. simbwa abaana bonna benunde kalemeera gundi ono ndawula abaana balumaama balumansi bonna bafuna ettaka Eh. nga ne taata wuno kabaka muteesa yafuna ettaka lyo okuva ku kitaawe hmm. era olwo kibaita muteesa foundation hmm. kati kyetubagamba nti bano batunze tebazizaawo hmm. toyina kati kankulage otunze naabagereka buzigo yomulaba yerawerako mumayiro esatu naye bukyanga batunda ettaka eriri ebuziga lyonna balitunze under buganda andi board mutebe takedde nkyoba mayiga ngakatikiro oba wasajja nagamba tuzimbeyo essomero ndegera yamyaliro esatu ebizimbe bisatu hmm. empaja enkulu mu lulyo lulangira be baana babalangira basomerenga wano hmm. talina kyataddewo eh, naye bikyaliyo balituweze liweddewo embiri z'abajjajjaffe bazitunze n'amasiro ga ddala noŋŋamba nti nnyini mumwoli mutebi mm. naye nga n'amasiro g'abajjajjabo guna gonnamayega agatunze ne buganda land board mm. kiwalabye mala atumabwe amasiro g'abajjajjaffe mm. nga wano mu buganda newabeera omuntu nga simulangira kiva okutunda ebijja naye amasiro g'abajjajjaffe bagatunze nebuno obukyaliwo wadeisaavu gabeeranga ku mairo bbiri mairo satu naye n'obuyumba mwenyini nyini mubagalamidde talina yadde kazimbye n'akamu hmm. gweovudde ku ttaka ly'embiri olitunze eryembuga olitunze eryamasiro olitunze ebika byafunanga ettaka buli kika nga kirina ettaka nga kirina ettaka mairo the mairo zoofulandi nga teriri anda kakati mm. gwe nag'ebika ogatadde mu buganda landibodi ogatunze mm. aba abalangira ogasisa ogatadde mu buganda landibo abalangira bagabana ettaka lyabwe nga sireriny ery'obwakabaka nga te si lyakabaka nye n'abalangira abaliwo bagabana ettaka mm. byonna gwe olw'okuba ogamba nti n'oli w'amaanyi obitadde mu buganda landibodi ag'ebika ogata ebika byafuna ettaka olitadde mubuganda land board mm. eri abalangira olise mubuganda land board mm. eri abannamasole mm. byonna olitadde mu buganda land board naye nga jjukira nti abalangira bano oba bakulu mu lubi olulangira baakolanga emikolo mu mbuga ezabeeranga ku ttaka eryo hmm. abalangira bano namasole hmm. baakolanga emikolo egyogwa namasole ku ttaka lyabwe hmm. gwerona notadde mu buganda land board ate bannamasole bajjajjafe abakabbiya notabayamba oyo gasumba gwe boogerako yali yalaba bulabi ku nbs nga boogera ku jjajjaffe saara natoola emakindye mm. asiiba njala talina natoireti furanka gasumba yatwalira jjajjaffe ebintu mm. furanka gasumba ayinza kuba nga yazima netoireti ya namasole mm. naye nga namasole zenna nakatambi ngaakugamba era babiraga ku tv yitagwa mutebyentebe Hmm. bajajjaffe bonna basaala natooro banamasole bonna wotutta ettaka lyabwe tobawanga yadde akasawo kasukaali hmm. tobayambye hmm. banamasole ne banalinnya bava masolo ne bagenda ekasubi mu katale okulonda amatooki g'emyera bwe bwakabaka ettaka lyabwe olibajjeeko otadde omuganda ni bodi olitunda tobayambye Mm-hmm. atoze ku lyembiri olitunze eryamasiro amasiro ddala mayega newasega ne mutunda ettaka lyamasiro gabajjajjaffe mm-hmm. ddala mutebi ngaoli wali otudde mm-hmm. enkera n'ogamba nti jinimu bino ebitanda nyinimu tamanyi biri mu njuye owulira bulungi nawulidde ku ffenna nga bagamba nti sente mmengo zebadde ebanja central government mm -hmm. central government ekuti obumbi abiri mu butaano ekuti eh, obumbi asatu mu butaano ebusasudde eh, mmengo mm -hmm. hmm. sente ezo zikoze eki woofiisi ya nkuluze wagijjawo mm -hmm abaana abalangira basula enjala mm. oleba abaana bamuteesa juzi ku tv abatalina nawe basula abaana ba kabaka muteesa kuba balaba nga batudde nenatoole mm. omwana wa kabaka muteesa asembayo mumbejja ganda teyeggala mutebi yonyini yawandiika ebbaluwa najiwa gyebbe walusimi ngegoba omwana oyo mu lubiri ye nga atamukoze eki nkuddamu ati hmm. mubawaana bwe bajja ne boogeramukuba engalo tebumanyi biri munda hmm. gwe manye goba okoze ekyobwenyaze ki naye otunda otya embiri z'abajjajjaffe hmm. otunda otya embuga z'abajjajjaffe otunda otya amasiro g'aba byonna byonna byononese ku mulembe gw'amayegga gwe mugamba mumuyivu mm. ah, yeyita kugambye owulira njagala mujja kujja gye bujja mm. mwabawaana mayega mm. ngenda bawe obufaananyi bwamayega nga yakatandika okubeera ewakatende ngenda bawo ebifaananyi bya president museveni ngambadde akasuuti keeru na mutini nnyo hmm. ngaina endagano zakola ne katende hmm. ngenda bawo ebifaananyi byamuteri ngaali nekati ekikundi kyonna kiryawo tobuza ndimayiga okujemenga coincidensi tobuza ndimayiga okujja hmm. tunendiriza abajjajjaffe n'amasentaka lya buganda nti coincidensi kabaka waaba tamanyi gwe katikkiro wa kabaka okozewo ki buli kimu kigenzi mm-hmm. nabeera mubaganda nabagamba nti buganda kuntiko kiki eh, tosobola gamba nti ogenda maseka ntogenda kuyita mu kkubo <laughs> sooka ozimba enyumba miryango mwenda mm-hmm. miryango mwenda etegeezaki eyo kibi nnyo omuntu agamba nkulu nnyo mm-hmm. kibi nnyo omuntu agamba nti mulangirera muyivu nooli ebigambo byo ensi yalaba mayega ng'ali ku tivi ng'atukakasa nti mu bbiri kumi neera ogwokuna yaliko ntv nakiddamu ne ku bbs yakyogera nti mu bbiri kumi nene ogwokuna mm. bwatakwasa buganda masiro mm. ne saabasajja kabaka mpasi mm. nga si yalina ddamula akayitayo emyaka mukaaga yagamba bbiri kumi nene ogwokuna enyumba etenkana na woofiisi zamwezo kati gyemyaka mukaaga gyaweze nemyezi gyeyatugamba gyayiseemu olwo olidde ebigambo byo otugambye ogenda kuzimba woteri kayanja kakabaka mm. niba tusine jigogula nga ejjudde sewage era nabalaba nga abasabe abazze batunudde eno uh, mm. woteri eriwa teriwo tasobola ekyo akigezeeko bugeze alabe mm. temulaba nti wamaanyi amajayi nagamukuuma bwakabaka kibwoyogerako obutalina kiweewa Hmm. naye ddi ekintu kigambo kiyitibwa obwakabaka bakigge ne mukamwaka okuba tebakimanyi hmm. kugambe tebalabanga ku nnamulondo engoma gyetudde obwakabaka nkuddamu obwakabaka bwa buganda eyasembayo okubeera kabaka wa buganda hmm. jajjanga omulangira dawudi cwa yali mulangira naye teyatuuzibwanga kabaka omulangira muteesa yali mulangira naye teyatuuzibwanga kabaka eyasembayo okubeera kabaka wa buganda mm. Mm. n'obwakabaka obwakoma njagala bunta awulize ekintu kinasengejje mm. yali kabaka mwanga yali kabaka mwanga ye yasembayo okubeera kabaka wa buganda era obwakabaka obwakoma kati ate abazze babeerawo olina muganda w'omulenzi muyina ayina abaana abayina singa agende bungereza mm. nofuna akasimu nti ah, mutowo mukulu we yayise ku bitanda byebungereza bamusibye emyezi mukaaga hmm. wano ngaotekako omwana we nti musika ah. baalinyisa omulangira dawudi kyokunnamulondo nga wa hmm. mwaka gumu nga kitaawe ali sisirizi hmm. mu luganda olwamu olwabannakabala baasikiza omwana nga taata gyali mulamu waliwo kiwulidde mu ggwanga ki tekiri nayo kati gange baalinyisa kabaka daudi kyo kunnamulondo hmm. nga mm. jjajjange mwanga alisisirize obamala omunenyisa kunnamulondo bamuzza mu kisaakaate bukeerere hmm. kati gwali okirabyewa tekiri naye mu buganda kati obwakabaka obwakoma baalinyisa omwa Mm. Ah. Mm. kati gwemubeereja n'ogamba mbu ebyo byaggwawo then ekigambo ekiyitibwa ebyobuwangwa nenno kijja emmengo mm-hmm. ekigambo obwakabaka toddawo kyogera kuba wano bulinao n'abagamba mu president museveni yazzawo obwakabaka mm-hmm. obwakabaka bwoyogeraku obumanyi mm-hmm. ayinza okuba nga abayitira kabaka naye nga teyazzawo obwakabaka kubanga n'obwete teyazzawo obwakabaka kati obwakabaka butambulira ku ki obwakabaka nkugambye omusingi ngukugambye mm. era we bakabaka babeeranga n'embiri zaabwe mm. bakabaka babeeranga n'embuga zaabwekyenagambye nti ekigambo bwakabaka kyekintu ekiguma okusinga yate kigaze okusinga ensi eno mm. nze nagambako abalange nabagaa nti maye ebbaka amenya omuzikiti nomenya n'omuzikiti mu lubiri gwotazimba tebiriza mayiga otandikira kusomero lya nabagereka n'olitunda wasanga obwakabaka butambuza ebintu byabwo obwakabaka bukola buli naye gwe nojja ngaozze kunyaga mm-hmm. kyenamugamba nti mba tamanyibye mukola muddeyo gyamwava mutuviire basajja mmwe mm-hmm. kati nze obanga nkedde nkyawaloole yagamba oyo oyo mayega wammwe mm-hmm. mbubawandiike abalangira n'abambejja bonna ne bakabaka bebavaamu mu buganda abalangira n'abambejja tebatuwandiika abalangira hmm. twaluza mazzi na muliro hmm. ne mbagamba batakimanyi akibuulire mutebi mutebi atekewo okwalula hmm. tugende gaba kabaka bwe yagabiranga ebirabo tekyayisawo gaba ng'abiwangezi abitwale mu balubaale b'essese tusaabala ennyanja Hmm. kabaka atuula ku ddiba liye ngaffe abalangira nga hmm. bajjajja ba buganda weebali hmm. tutuula mu maaso ga kabaka ku lugali emikolo mingi egikolebwawo omulangira takka lwaki ngezi lwaki yatwalanga ebyo ebirabo kiganga bwolaba nga omuntu afiiridde ku nnyanja wabeerawo mukasa baatutte nyumakira waliwo omuntu afa nga yeevuunise ku mazzi nebamugyayo omulambo ogwo nga gwevuunise hmm. kitegeza ennyanja mututuba mukasa waliwo maazi yegaana yaba atunudde waggulu nga nemikono gyefunisa hmm. yaba ajeganye aba yafudde lulwe hmm. kati omuntu yena bwafiira ku nyanja nga yayevuunise era muzimu gwe muba mugujja ku mazzi era mugenda wangezi ono yagujjayo mu kkomera lya mukasa ebyo biwanvu biwanvu tojja bitegeera kati sobola teera nta mwene omanye olubeerebeere bano mukinana mumukaga bajja mu buyinza bakola hmm. emikolo egiwunikira ddala ngaoli banagamba nti wunika ensemine tukwate nga nkwate hmm. bannauganda babawunikira bamunaanika hmm. ku njegoyego z'olubiri nga bakozesa omusaba oguyitibwa gutogute neggogombe kati abaganda ne bannauganda ogwo omukolo gwakolebwa mayanja nkanje babawunika mulaba byakisiru byereere olikasasiruwaza mu ne mukuba engalo mbu akoze kubanga babafubaba tebalina nabudde bulowooza ku mbeera eyo hmm. ye najja n'abagamba nti buganda ku ntiko kubanga agabye emwanyi <laughs> naye ng'obwakabaka tebulina purojekiti ziryawo nti njagala olaba ekintu kyenayogerako ku ekigitivu gye buvuddeko hmm. bwoddayo mu lubereberye mu mbiri z'abakabaka baabeeranga n'ebyagi hmm. nti enjala bwe yagwanga mu bantu ba kabaka kabaka yawanga abantu bemmere Hmm. naye gwe nongamba ti n'ebijanjalo gavumenti ya uganda babanijje malawi ku ttaka buganda lyeyina hmm. buganda yali badde sina trokita ngeyina ebyagi nga byolaba biri ebyagi byolengera wano ewebusega e- hmm. bakugamba nti bya musajja mandera mandera onanyini yes bwebagamba naye gwe obwakabaka nongamba nti gavumenti ya wakati ya kutwe buumbi ataano mu munaana hmm. nebuwaaponya omuntu obuntu hmm. so yalibadde egamba mmengu nti mulina akawunga tani mmeka hmm. nze nabagamba gyebavuddeko mmengu obulabi nebitongole obirabirira abaana abatalina mwasirizi nga mmengu ewaayo akawunga ninkunga hmm. iwanyo n'ensuku amanya amatooke hmm. ninkunga hmm. esobola n'okuwaayo amagi ninkunga singa yiyamba kubanga omwana nani wabeera ng'avudde teeso newabeera avudde kabange newaba avudde wanajja mu buganda abeera mwana wa buganda kati mengu yalibadde kulagana n'ebitongole ebyo ngaeyamba abaana ba buganda yalibadde naye gwe nowaba nti abaana ba buganda basomera miti gwetunuulidde bbs etalina mumengo naye ngaabaana ba buganda basomera miti tozimbe yadde bunassale buliawo nti nno luweero mengo ku busente obujja mu nsawo hmm. eya mengo buli kimu tunudde sente gavumenti nowula ngabawaddeyo ebintu bya miliyoni kikumi ate mandera agamba yeyazibwawa era mandera agamba yeyawaayo obwakabaka bwa buganda kati gwomanyi sente mmeka ze bajja mu ttaka gwomanyi sente meka gavumenti zesasudde abemengo naye kikyamutaki njagala olabe ddala saabasajja kabaka nga muoli genda olabe ekigambo kyolulangira kalinga akayumba k'obubizzi hmm. naye ngaate olulolulangira yempaja ekulengerya ddala mu bwakabaka hmm. naye genda olabe ekigango nga ekyolulolulangira kalinga nga akayumba k'obubizzi hmm. gono ngamba nti bwabya buwangwa nannono ebirwadde bitumalawo olinagamba jajjaomanga nti kookolo simuma mutuma kookolo abamutuma kookolo bakolanga emikolo gya kookolo ejanja hmm. naye byuma mubireesi abakookolo beyongera kubeera bangi hmm. naye nga tegwe otuule bino byonna byonna byenkulaze hmm. gwenaokwata omulembe nogaa nti omulembe gwabavubuka hmm. abavubuka abasiiba mu zaala abavubuka abasibira empala eno wansi abavubuka abawumula amatu abavubuka abasiba enviiri hmm. kubanga gomenti bano abavubuka tebalina kyebamanyi basiba mu luddo mu zipuulu omulembe gwabavubuka naye ate neweerabira nti era emito gino emiti gino emito emiti emito egikuda kubisikiriza ebyamikulu hmm. gweomulembe gulekeyo mu bantu abakulu bakuwabule gwemabakatawabulwa hmm. kabaka nkugambye kati alina okuwulira mutebi owokubiri buli kimu ye mutebi natatebuka olubereberye hmm. naye gogamba nti okoze nno walisose kuzzawo olubiri lwa mutebi natatebuka olubereberye okuli guma nti okoze nnyo walibadde nawagala emiti olwangalamu tebyoluberebeye ku mwafu oguyitibwa lugono ku kinyanantete olugano olubiri hmm. kubanga oliye mutebi olubirebiri yabulya mutebi wokubiri kabaka tebamuwabula kabaka nebagamba nti ngenda genda singo mu mwezi gw'omusanvu kabaka lukenge lukenge abeeraku kabaka atandikirakukenge ekkubo lya kabaka hmm. naye gwe bakabati obwakabaka nga tebulina kiweebwa obwakabaka tebulina mutuba gwobwakikumbi bunamwaja ogwobwakiinu kibi ogwobwanaggwano kisomugungu tabe okukola emikolo gyobwakiweebwa hmm. buli kizibu kyonna kigwamu tusakatikankulagekizante hmm. mutegaga naza mu lubiri hmm. oyo mayega na sawoza abasajja munanga nti baminisitaabo bonna b'omusente gavumenti nebayo muti bonna batudde wano naye n'abaniriza mutemi mm. naye nga batera enkya ne batuula mu paliamenti mm. ne bagamba nti kampala si kitundu kya buganda mm. ate nga tekimanyi kuva dda kampala kitundu kya buganda kati nolabya ganda buli akola ebikolo byandukira mengo wabalayo abakwata constitution bwave nemengonawayo miliyoni kumi ngaoli agamba nti muli bantu ba kabaka muna mulina okusonyiyibwa naye nga buganda bagibyamu olukwe gasumba kyatakolanga kino nkuddamu okuŋŋanya abasajja kumi nabataano enenga abeeyita nti baganda nga gasinga omunyalanda abasinga okutegeera kituufu waliwo ategeere nti obwakabaka okusinga pulezidenti museveni hmm. ensozi zonna nogibeera misagwa yajwa byejagala hmm. kulama gimukuumidde mu buyinza hmm. naye ono museveni asobola n'okukwata sene aga nti mugende muzimba embuga muzizeewo ate bano sene ne bazibba gwe omanyi obubbi obuli enenga awo Hmm. gasumba gwe bagamba omunyana nagenda nagenda nakyaliyo namasole saala natoolo hmm. gasumba nankwata ebyokulya nabiwa banalinya ne banamasole omwite hmm. munyarwanda naba nti namasole yetagaki gasumba akyalira bannamasole gasumba basingana mu ofiisi nga bannamasole ne banalinya banona obuyambi bwa gasumba naye nga emengo babasenza luti ojjukira ono tebatagwa bwe yali akulima yegge nti yagamba ebikolebwa emmengu sibi byandibaddeyo hmm. ojjukira nani yali akugemba mu mayegge nti yakuwa ensonga ebikolebwa emmengo sekisaabali mu lubi olulangira abatagenda kulya busente twogere ebyekisiru hmm. aa ah, ah, ekintu tukirina kati byonna byonna byenkugambye byonna bwe hmm. jajinga minzaani eri mu bantu abawulira ebigambo bino dds erimanya gani gyemugamba mwagitaddewo hmm. sente mmeka abawakawunta biite y'amafeeri gami bantu balangi abasajja benjogeddeko soroma ali ku gudusedi hmm. agigandegewakea yali kugudbaesensabuzasenyenti meka kino ekizinde kyaliwo just kikola finishing nakisereka hmm. niye bagamba nekayoka kadekankubuuza ku bintu bisatu ye mulangira bulange nebasemera ekizinde kyekisinga omutindo bulange abagizinga basinziranga ku busuulu tebasaba tofaali hmm. tebatunda ttaka hmm. kabaka muteeso owokubiri era zina ennyumba eno mulimu wanga tukooti hmm. yamala kutunda ttaka ah, ate nga olaba ekizimba ekiruddewo ebbanga kati mbuulira anti mugamba akoze bamala kutunda masomero ah, tebamala gatunda bamala kutunda ttaka lyandiri ah. bamala kutunda masiro ga bajjajjaffe oba gambuga ddala kabaka mutiri amaiso bete olusozi bendegere naye kati bali mu ddusenda nga nabaganda balima nga tutunakutuna kunywa mitala bendegere mm. oyo gwemaita nyinimu mm. nyembiri zabakabaka ensozi zabakabaka zijjudde magye talina nabwogerero yoyo mm. abeera nyinimu nende mutabanyi wa mukasa hmm. yabeera bubezi bukerere nga bukerere teryabbayo hmm. naye ngaate nende eyamutwala ebukerere yalina viiri nkata hmm. mutabanyi muzukulu wa gunju amaanyi ebukerere e- e- e- wano ngirabaga nti webakanga ali ebukerere webaka bukerere tazindwa webakanga nende Hmm. ey'ettambiro lye namugongo hmm. olw'amaanyi agaali enamugongo n'omusango ogwo e namugongo ng'abeebukerere bukae be baayitama ku ttambiro lye namugongo era nga nabo beesibye layini z'amatembe mu bulago hmm. nkulaga amaanyi agaali ebukerere olwa nenda omu bwati mwana wa mukasa kuba nampuluguma yakoma na miryango kirabire yakoma na miryango tebagenda bukerere bino biwanvu tebyawandikibwa byenkugamba naye guno ngamba nti mwoli ng'abaganda bakubwa enyigga ku ttaka ne battibwa abaganda ne bagwambirwa ne bagolodi nti abachina ne bamusima hmm. omuchina n'ajja omuyindi nabaganda nti yasengudde ebyalo kumi na bitaano nensi hmm. ye buganda kabaka hmm. nebagamba nti abachina aze bakubye amayinja gamenya enyumba z'abantu nayenga ono agamba ki abachina bamuzeyi temubakwatako abayindi bamuzeeyi ndiye ne bakugamba nti omusajja asengudde abantu ebikumi bitaano ku ttaka liizi yakijja mmengo mm. oyo gwe muwaana ne bagamba zino mayiro esatu eruweero mmengo yennyini enyini twatujja obusuulu ne foresiti yine tugoba mm. ne bagamba nti ene kasanda omusajja wuuno abantu enkumi bitaano babasengula ku ttaka naye nga liizi yakijja mmengo hmm. mmengo mm. etuna n'abantu baayo ompulira bulungi mm, kwebali bakuli kabaka omuganda alina okuwa akasuulu mm. omuganda akuwa amakula mm. naawe omufeeko mm. abaganda bagadde bagadde kabaka mm. abaganda bagadde bagadde obwakabaka bwabwe wadde tebuliiwo mm. naye gwe obaddizaaki okimanyi ti buganda ne boodi emanyina okukwata ebitiyo newulibalo munabakwegula wakabaka mm. wano waliwo omumbejja aliwo no sseguku nakalema bali mumubonyabonya buganandi bod omumbejja agende emengo yegule yo buganda land board yani buganda land board era nobagenda muland inquiry ya, ya madamu kasani bamugemeire mm. bakugamba buganda land board kitongole kyakabaka nga kabaka, baka, nga kabaka. Hmm. tekiri anda mengu mm. kyokka ekitongole kyakabaka nga kabaka ate kitunda ttaka lya bwakabaka <laughs> so si lyakabaka mm. kyevudde gamba nti ebikwatagana n'ettaka mm. genda onoonye etteeka eryasayiningibwa omwaka gwa lukumi mu lwenda nkaaga mu gumu mm mulondemu kintu ye yasayininga ku lwa buganda mm. makaloidi nasayininga ku lwa bungereza mm. ng'owawuliriza entuuma tuvuma waba manyi balina abalya mu bigere byabamayiga bagenda bafuma abantu eyo hmm. ku ndagaano n'owenda endagaano owenda weri yonna hmm. gisome ettaka lino lyayabulibwa litya hmm. kyenga bulaba bakatibana eh, abakulisitayo libaliko nalina abawakula kidikulakula kidituunda ogenda bugenzi mu bintu nkwata etteeka nalukumu lyonna nkaagamu mu etteeka labda genda ekwata endagaano y'olwenda yomulangira olikotegere kyebayita ettaka nerina balitunze kale eryabitunze eh, ekobwakabaka naye ebyabannamasole ettaka ly'obwanaalinnya ettaka lyabalangira hmm. lyonna litadde mu buganda land board ate tebayambye ne ofisi yabawanga amakula hmm. n'obusuulu yakatikiro ebyalo gyebajjanga amakula n'ebyobusuulu tolina kyobawadde yadde ekikumi nannamasole hmm. basula enjala nga naalinnya nkuddamu ne bannamasiro abali masiro obasanga kasubi mu katale balonda amateke gana gawaguka ku loole ate n'obasanga omusajja alina sisimu ka uganda gasumba gasumba alina waalowaaba akijja ate gasumba n'agenda ne ku jjajjaawe yakuwa obwakabaka hmm. saala natolo waali emakindi erusaka mayireyo e nambayo neyerusaka wasajja agitunze hmm. naye yadde ejjiko ya sukaali emu bwati wamulaba ku tivi bagamba nti omutemi nze namuwa obuyinza naye nebyamye mu bibye hmm. obuyisiraamu obumenyedde omuzikiti hmm. abayisiraamu bwebamala ofuna mayiro z'ettaka kumi n'emu hmm. okuva ku mulangira kyabasinga mbogo nuuhu bakayana ne babongera mayiro kumi emakindi obayita erusaka olusaka olwo lwaliwo abaisiramu basinzira ngo gendo tese ebyobusubuzi webasinzira ngo gendo sakirira enseno mm gonaona gonaona machinji gonaona wasajja bamazeyo mm nema mwebuzi mm. bakabaka banji bali mwasa mumukangamo ombabala lokwaza mintu bakabaka bugana basukane mutwale lwachi mungu waliyo mutebina maji na gundi bokane wasajja lwaki wasaini nga mumigere ga mutebi hmm. lwaki mune temukyebuuza oba muganda we aa ah, ah, nebwa no olwolangira hmm. nebwekati nze newensiŋgaana kimera hmm. nga tetuva mutaata omu oba tubeera ba luganda olwo ekigamba kibata lwoyo famire eh, kituufu kati bannauganda bino byetwogera bo bajjemu nkugambye nti abaana ba buganda basomera miti naye nettaka nesomero liwasangawo lyotazimbe lya naabagereka hmm. nolituna bosco atekawo paaka hmm. gogamba nti buganda ku ntikko hmm. kubanga teriyo nsi entuka ku ntikko aniwali ekiwuliddewa kiki bayita entikko entikko tumanyi bino birala anti nebigambo wali byata nebasiruwaza ngono obuyajjana bonna bagagga wali nye nga teriyo nsi erimu bagagga beereere olinayita buganda ku ntikko nakugamba ekintu kimu bwemuli kitegeera nti owentebe yewaswa mutebi yekato hmm. bwemuli kitegeera njaga onoonyereze lwaki owekitiibwa owekitiibwa muliika daniyero mm. yagiwa kuwa katikkiro yali abo anoonyerezaki mm. yayagala ategeere ebintu nga bwe bitambula mm. owekitiibwa walusindijja ebbi nemuka gye yali atambuliramu nga katikkiro mayega agimugirako ku papapo njagala omuli omusajja jebbi walusimbi yalina esente ze eyasaposaninga obakabaka okumala emyaka kumi n'etaano owekitiibwa walusimbi jebbi eyazimba muganzirwaza nga tasabiriza tofaali yeye ne mwoka jayatambula mwoka katikiro baji mjira kuku papa po mayiga mm. yoko mtu gamba no tuletele ngala vino jitutele mengo e mwome yafe wajita baki simba mm. si ngala nja gano tumule uwaka waka dali mwome mkuru jaguzo mjaguzo sibele mwoma nyingi na yene takaja mjaguzo mayigane balitunda ne bayita kimomera ne batuao kimomero yaabwe muli kimomero omutuufu waali kubanga ono gubaleese agenda bakisiza okutetekero balibalewo ettaka lya mujaguzo ekabowa mengo n'ensimbu zokka eziva mu butale oyo omusajja eyatandika akatale k'ekatwe bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno n'olumbe tebalwalyanga kubanga kabaka yina okukola ku nsonga eyo Hmm. omusajja oyo jajjange kabaka mwanga yamugja ebunyolo hmm. oyo omusajja bwamugja ebunyolo ngaze kutunga kanzu za kabaka n'abalanyina n'abambijja hmm. aweze nti amakumi asatu ng'alundira mu lubiri emmengo jajjange kabaka mwanga amugaa nti fulumi entezo nkuwadde ekato wansi era akatereka ekato wali akasalo k'omupiira olabawo ndabawo ziriyiika mwena zaali musajja oyo omusajja ayitibwa nga mikayiri mukolobuza bwatandika akatale ako atunda amakanzu atunda ensimbi eŋŋanda atunda ebikomo atandika okusumba banyolo banne ng'abateeka wali ensanja kyekiyisawo kafe kinyolo hmm. era lyonna oyo omusajja n'omwana we omumbejja nantabe oba yafudde n'okufa oba yafa oba yaseerera akayumba kalimu ekatenga nenga nengusanebanaye <laughs> mutuufu embwezi gennengaawo nziisa nambwa abatalina kisa abatalowooza ah, abatalumirirwa ah, niwe batunuule nkukakasa nga nkyogedde n'obusungu kino nkyogeza busungu hmm. mayega nekigulupu kye bagenda kufuuka enku zigenda okwoza bannaabwe bagenda kuwangaala hmm. ebadde zibaggweko mayega bagenda kulaba ku zadde lyabwe nga libonaabona kijje kunze ne muzukulu wa kabaka mwanga basa mulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende daniero era ni mubigere byakabaka nakibingo omulwanya muli bwe kiba nga namyalo yatandise okubanja emyalo gye lwera abatandiseeko lubowa ayagala bajje lukomera ku lusozi lwe kigo akooyo abali ku ttaka lye baluwale obatuukira ebisiiki mukasa we yatuukira n'ebitono ebyakamwenda ebyowana byamu bamukasa kati abanja nkukakasa ekikutta obudde kigenda bota ate abatudde emmengo n'abali mu central gavumenti akanyirikisi bajja kayita essavu kale mulangira siibula abali conline media zi uganda mbasiibula nga nesisana nabasiibula hmm. wabula abayisiraamu baganda bange mbaagaliza era nga mbasabira okumalako ekisiibo hmm. mukunyigirizibwa kwonna kwonna okuliwo ne bewayo ne basiiba hmm. n'okubasaasira okunyigirizibwa okuli mu bayisiraamu hmm. okubagumya bagume kino kibadde okuviira ddala ku biseera bisatulu kagwa hmm. obuyisiraamu buzze bulwanyisibwa hmm. n'okubakakasa kampegaano olugena bwa myaka emika obuyisiraamu bulina ebitundu nsanvu mu bitaano ku bintu by'obwakabaka bwa buganda jajjange kabaka muteesa olubiribiri walugembe mukaabye bugendegende yaniriza obuyisiraamu hmm. mutabani omuyingi omulangira kyabasinga mbogo nuhu n'abwagala hmm. jajjange kabaka mwanga n'abwagala hmm. era nga nyongeri kubabuga nti obuyisiraamu tujja tujja kino nkyogera nkikakasa tugenda kudda emmengo okufa n'obutanyagwa n'okutumira mukulu wange omulangira dokita mbuga akasimu na kibinge mm. uh, ah, nina omukulu gwenjagala ennyo omuwanyi ekitiibwa mm. uh, ah, mr ndirango erinnya liddala yani kasule ndirangwa ah, mwagala nnyo mm. omusaba nnyo allah amuwa obuwangaazi mm. ne bajjajja nga baaniza obuisiramu bongere okubakuuma n'okutambuza ha mukwano gwange nnyo omukulu muzaata mm. kyei muzaata kyeinuhu muzaata oyo muwambire mm. bulijjo omulangira nakibinge omulwanya muli akwagala ennyo era akutumidde ennyo hmm. naye beebala okuweereza obuisiraamu hmm. beebala okwagala obuisiraamu hmm. mukulu wange kasimu nakibinge ah, muto waffe kalifaani bonna bonna mbaagala nnyo n'abawuliza bammwe bonna aba online medias uganda aba online medias bongere okuza naye bannaffe balowooza ennyo mu bino bajjemu bawulowoze bagjemu hmm. naye nokubagamba tugume kino kintu kikyabalya kinokakasa hmm. kino ekyenyalo oba ekyenkuba kyakatandika butandisi hmm. mpaka lwe banakkiriza tulina okuddayo ku lubi naye ngaekibonyabonya bannayuganda kati oba oli bukakata oba oli saidi zino zempulira mu jinja oba mukyaggwe mugambe zino ensomba byuma eziri mu central government zijja ebikomera ku lusizi lwa lubowa mugambe ensomba byuma zifulumerwera mugambe ensomba byuma ziva erusiiti ensomba byuma ziva ekigo bakwate ettaka lya lubowa hmm. eriyo kitundu mu buganda mu uganda yonna ne mu buganda kyada kya lubowa okugjakawo balize emikono emituufu naye nga mbadde nsaba mm. omukulu mayiga atuyambe buyambi ave ku gasumba gasumba alina kyakola okusinga mayiga mm. gasumba alina kyakola okusinga mutebi kabaka mm. kubanga afaayo eri bannaalinnya afaayo eri bannamasole afaayo nnyo era mbadde nsaba nnyo mukulu gasumba nze mwebaza frankan sija kusasula mawanga kubanga nkugambye nti eno ensinga eyitibwa muwaba agirimu ate omunyankule omunyarwanda omukiga hmm. omutoolo omunyoro omumusoga wa nze abantu mbaniriza nga singa batalina malala hmm. naye bwojja nebina ebyamalala mbusome ti atere embundu ebyakisiru nembasagala kumanya hmm. kubanga nekimya nti presidensi mutandika ofuga uganda abanyarwanda abanyankole abakiga abanyolo abatoolo abakonjo abafumbira bonaye abasanga mu buganda nga tukolagana nabo nga bwolaba nti ekigambo busoga wambadde wano bwali wadde mbadde nasiibudde ekigambo busoga kitegeeza busenze busoga busoga era ebigini y'abasoga baava bunyoro nasise oli asobola okugamba nti nze ndi musese musoga hmm. nze ndi munyoro musoga hmm. kale mbatumiddeko nnyo abalabi ba ogambeaonline media online media hmm, uganda omulangira nakibinge abawuliriza hmm. oba oma mulina yomu recording ebibaivu n'ababiraba hmm. bonna mbatumiddeko nnyo naye babeere bagumu hmm. ekikutuma obuddi kyekiseera fe tetulina maanyi tetulina mundu leka bannyini nsi netwayogeddeko abasange kanabanja ebyabwe eh, n'okutumiraku mukulembezi wa uganda mwoyo kyali wange siri mukwano gwe naye kyali wange kale ekiwonjagaza eh? olumayogera ebigambo naziira Mm. ate bwangamba nakibinge bakuddiza ebintu byo ate ogenda okulaba nga tebampadde bayaayi bekyusa bekyusa bwekyusa mm. naye nga mugamba nti ajja kwewola nnyo imf zimuwe mm. bannauganda bajja musaba nemmere gyebatalina nneserego bitalize bakyakola bageti nene naye ngaekizibu kyonna kujja bikomera ku lusozi lwa lubowa abantu bafulumerwera Hmm. abaganda bagerezanga nti kanzi ry abaana baligenda muki mulwera hmm. ebifo byonna ayite mu bantu ajje mu bantu abategeera ensonga ezo hmm. ne bana abali mu central gavument bagiwamalala nsonyiwe mpayo eddakiika emu ankweyemu omulangira nabalina amalala ogawulira mbu yes okusanyawo obutonde bw'ensi si kirungi naye nembeera eriwo mm. yaliwo ko mwaka gwa lukumi lukumi mu bibiri mu ataano mu munaana lukumi mu bibiri ataano mu munaana enembeera yatuukawoko ebibira byaliwo nentobazi nabantu si bangi mm. embeera eno yemu nebeerawo mu mwaka gwa lukumi mu lunaana nsanvu mu esatu mm. ebibira byaliwo nentobazi nga weebiri eno embeera nebawo mwaka gwa lukumi lwenda nkaaga mu etaano kiranga bura mu nkaga ekiwa kyajja nga kyamanyi kati gwe baddeyo ku lubirubiri enenjala gy'obulyambu ani amuwadde akatebe byaliwo nga ebibira gyebiri twalaba wano mu kinaana obwetu yagendako ne masomero g'abaana ngaembeera ekiranga kifuuse ekyeya hmm. yeesi obutonde bwensi si bulungi obusanyawo era babufunida naye zino entobazi n'ensozi zalingako bannyinizo hmm. so muzifulume naye abantu abali mu central gavumenti n'abawulira baleke kutunulira ekintu kimu nti butondi bwansi nkugambye hmm. nti kigo ye jajja ate namyalo ye mukasi gwe owuli enywasidde oku nyanja hmm, ndiwulira era yaga nti amazzi ge emyalo gikoze ki kati muna uganda yina alika onlineonline hmm. online zi uganda awulirize nga tannavuma Mm. ate asengejjo ebyo byawulidde ataddeyo yebuuze ku bantu abakulu kale omulangira embeera yabeerawo ko mm. kale mbaagaliza okubeera obulungi mubeere abawuliriza abalungi mm. ate noddamu nonkubirako nga eh, tuyija kukubirako ah, twogere ku nsonga z'ettaka saako n'amasiro ah, eh, amasiro <laughs> amasiro mayigane bwanaakoogaaa <laughs> hmm. wangi ye omulangira nakibinga nkwe dakiika emu obagambe etopiki gye tugenda okuddako bagyesunge eh. hmm. ensonga yamasiro hmm. aga amasiro gamasimasiro gokka amasiro nga gamaze okujja tulina enyumba ezajja tulina enyumba naalongo zajjiramu abalongo kinana mu bana hmm. tulina eh, bwanika kasi nyumba nyinki ezibinja ebyonoonese nyeolwakuba nti nga bwenaga nti ensonga ezimu saagala zimu eyeekiraba kinatukananengo teyeebireezeza ekinyaga ne mukulumayo gakimanyi ebintu bingi ebitatambudde bulungi nayengo nga bo byekwasa central gavumenti hmm. kumbe ngensobi zaabwe hmm. aleke kumpa mukisa bayuzayuza hmm. awo nsinyireko kutunu nenja bayuzayuza kubanga nze ndi kinyira zenaita kinyira ebiseera ebisinga obungi kubanga nze ekinyira oba webasa ekiro nga kyo kitambula era bwekiri ate nemisana bwogamba nti okikwata era kiba kikulaba kati nze ndaba ekiro nemisana ebajja ndi bansomesa bambuulira ensobi we ziva bambuulira ekinadde ne kinaddeko mu ggwanga nkimanyi okimanyi kikifula muzukulu wa mwanga okimanyi waliwo yagamba mwanga nti bisopani mison ani isembuza ah. kinaalingawo simu ekyoso kyekimuyisa nyinimu alina okumanya ebiri munjuye ne bwe kiba ngaembiri n'amasirabwe kimu kiweddewo tekaba buganda nyinimu tomanyi biri munjuyo bakuwa n'amagi ge gakuuma tolina nkizo kibula abantu mubeere bulungi mm.